くさんの方々にお集まりいただきましてさあこれより楽しいイベントいよいよスタートですさあまずはですね、えー、ここからスタートする前に本作について少し皆さんに触れていきたいと思いますスパイダーマンホームカミングは全米初登場ナンバーワンを含む全世界53の国と地域で初登場ナンバーワンオープニングを達成しまさにこの夏世界中が新スパイダーマンに熱狂しています アイアンマンに憧れアベンジャーズになりたいと願うスパイダーマンこと15歳の高校生ピーター・パーカー自分の夢に向かって壁にぶつかりながらもがむしゃらに頑張り真のヒーローとして成長していくその一途な姿に世界中の観客が胸を打たれそして誰もが必ず応援したくなる新しいヒーローに惜しみない拍手が送られています 海外の批評家も史上最高のスパイダーマンだトム・ホランドは完璧なスパイダーマンだと、え絶賛の嵐を呼んでいますこの夏ナンバーワン映画の呼び声高い本作の日本公開は8月11日で、まあ、あともうちょっとということで非常に待ち遠しいですねおなな 大きなみこしそしてその上にはスパイダーマンが現れましたすごいです皆さんなんとスパイダーマンがみこしに乗って登場ですここ歌舞伎町の日本のお祭りとスパイダーマンのコラボ さあみこしを上げている皆さんは赤と青のスパイダーのハッピーそうですスパイダーマンカラーのハッピーそしてみこしとともに本物 スパイダーマンの姿見れないと思います皆さん一緒にお写真に入ってあげてくださいこのポーズ分かってますか皆さんスパイダーウェイ

both so proud of this movie. We're so excited for you to see it, and uh, we really, really appreciate you coming all this way. So thank you so much. I have to say, that was like the coolest entrance I've ever done anywhere. That was so fun. Thank you so much for your coming. so, you have a friend with you today, right? I do have a friend with me today. Mm -hmm. He's my boss. Okay, so can you call your boss, please? John Watts, さあご登場いただきましたのはジョン・ワッツ監督ですはじめましてジョン・ワッツですありがとうございますジョン・ワッツ監督ですさあそれではこれからですねお二人にはせっかくこのレッドカーペットございますのでぜひとも皆さんの前でサウンドバイト「Say h でまずは、えー、皆さんと楽しんでいただけますか o k y o u ready? Yeah! Let's do it! Alright! Woo! 之后。